tá com mais quatro muros? É, lá só tá um muro só. É um muro só? É. Aí ah. todo mundo lá fala pra poder. Ah. Pra, pra, pra poder. É, então dá um beijo em você. <laughs> Ai, que gostoso. Ai, meu Deus. Ele vai passando assim. É assim? Ai, Loro. Ai, Loro, mas conta pra mim. É uma é. televisão em cima do muro? É uma televisão em cima do muro. A infância de Francisco Dário foi humilde. De família pobre, os pais não tinham condições de comprar brinquedos caros. Com criatividade, Chiquinho deu um jeito. Ainda menino, buscou a diversão no lixo. Com materiais recicláveis, começou a produzir brinquedos. O primeiro foi o aviãozinho, que lhe rendeu um apelido. O pessoal me chama de Sanzumon e, e professor Pardal. Então eu criei esse aviãozinho que vocês estão vendo, né? Levei de caixinha de pasta dental e as aguinhas de isopor. Hoje, aos 25 anos, o artista inventou mais de 350 brinquedos, a maioria com movimento. A criança gosta disso, a criança gosta do remoto, tudo que, que ele vê movimentando. Porque parado não tem graça. Quem quiser aprender como se faz a aranha espacial, anote. Uma garrafa pet, uma tesoura, uma cola e o rótulo para fazer os olhos. Né, Tire o rótulo. Né? Corte a garrafa ao meio. Depois, faça as pernas, cortando na largura de é. um dedo. Tem de ser largo tá para ter equilíbrio. Tá então, Dobre para fora é, é assim, e